你们一定很好奇，为什么 YouTuber 可以在 YouTube 赚那么多钱？他们所赚的钱的管道到底在哪里呢？他们只在 YouTube 上上传影片过后，就可以赚取相当可观的收入。想知道是怎样的吗？那一定要把我的视频给看完哦。接下来我会在影片里面毫无保留地向大家分享一些你不知道的事，给你知道他们的赚钱思路与方法。 失去诺，欢迎来到我的频道。如果你们是第一次来到我的频道的话，记得点赞和打开旁边的小铃铛哦，这样你就不会错过我接下来的影片了。今天我将会毫无保留的向你分享如何有效的在 YouTube 上上传影片，赚取额外的收入。OK，那么现在就让我们开始吧。其实 YouTube 有很多方法，还有很多管道赚取额外的收入。第一个方法的来源就是通过广告。 广告是一个很直接让 YouTuber 赚钱的方式，让 YouTuber 从 Google Adsense 赚取广告收益其实并不是那么简单的。如果你们时常看到 YouTuber 视频的话，你们应该会发现每一个视频里都会放入一小段的广告，它让您可以跳过或者不能跳过。有时广告会在视频的一播出时就放出。 好，其实这些广告都是 YouTube 在打的，为了就是向他的委托人或者某公司做出营销的手段而达到营销的目的。然后这些公司所付出的金额的一部分就会分给 YouTube，分给 YouTuber 或者在做影片的 YouTuber。YouTuber 得到多少的收入，取决于多少或什么类型的广告，多长的影片观看时间，每个影片的所得都不一样。 都取决于什么类型的影片，又或者什么样的广告。OK，为了在 Google Adsense 得到广告收益，我们会有一些条件需要遵守。第一个条件就是，你们的频道或是影片必须要有一千个订阅和四千个小时的观看时长。顾名思义，就是你的影片最少最少要有一千个人订阅和四千个小时的观看时间。 在一年里，你的影片如果达到这两个条件的话，你们的影片就会被 YouTube 选中，YouTube 就会发送电邮给你，问你是否要加入他的行销广告平台。简单来说，就是是否要跟他成为伙伴。好，再来就是 Product Placement Sponsorship。其实，在外面有很多 YouTuber 通过这个方法做影片来增加收入。 通常已经是成功的 YouTuber 都是用这个方法来赚取收入，像一些比较有知名度的，有很多订阅次数的和有很多人追踪的等等。如果在外面的商家想宣传他们的产品时，发现到这个 YouTuber 有很多知名度的话，他们都会主动提出合作的方案，来为他们自己宣传产品或是做某些商业用途的广告。 除了一些在 Google a t i o n 的广告外，Youtuber 的收入也是可以来自 sponsorship。OK，那么现在就让我们进入接下来叫做 merchandise。很多已经成功的 Youtuber 都会开始售卖或者推广自己的周边品牌的产品。品牌的产品就包括了衣服啊、鞋子、帽子等等之类的，卖给一些追踪者或者订阅他们的人。 如果我们自己看视频的话，第一个在马来西亚成功的 YouTuber 就是黄明志。他的确每一部影片当中都会穿属于自己品牌的服装，用自己的品牌服饰，为了就是要推广一些自己的品牌给订阅者或者追踪他们的人。所以，make and i c e 也是其中一种行销的手法，或者可以说是一种收入。哦，最后接下来就是 YouTuber 的收入来源也可以来自 affiliate marketing。 中文叫联盟行销。什么是联盟行销？它就是 YouTuber 会推荐一些商品，例如一些 YouTuber 本身在拍摄视频的时候所用的器材。举个例子，就像照相机、笔记型电脑、三角夹 （tripod）、麦克风等等。然后他们把这些购物网址连接放 YouTube 后台专栏里。然后如果有人想买的话，他们就会点进去。 我们所分享在连接的商品，就会通过我们的推荐让观众购买，从而我们就可以获得佣金。OK，在市场所有提供这样营销方式的，啊，这个对象有拉扎 z Amazon、Shopi 等等，可能的话还有更多。如果你们要通过联盟行销来赚取额外的收入，你们可以去各大的购物网站登记，说要做一个联盟行销用户就可以了。好，这些都是 YouTuber 的赚取额外收入的管道。 如果你们是第一次看我的视频的话，又或者像我一样在这个圈子的新人，不要先想要赚很多钱，但应该先想要做怎样的影片内容和怎样出有品质的影片才是最重要的。如果我们的影片内容丰富的话，有人观看的话，钱自然而然的就来。请问你们明白我的意思吗？好，我希望这一次的分享能够启发你的创作灵感，和能够向你的目标前进。 努力的往这个方向而得到成果，这是我今天的影片，希望大家会喜欢。我是 Chino，谢谢你收看我的视频，拜拜。